de mieux après une longue journée de marche qu'un petit massage ah Elle a réussi Jeanne T'en fais pas, Kibi, fais-moi la passe C'est le super frelon